こんにちは、粟田洋介です。今日は冷蔵庫に貼ったりできるマグネットキャンバスを作ります。作り方はとても簡単で、小さいキャンバス、小さくなくてもいいんですけど、キャンバスをその大きさに切ってマグネットを貼るだけです。で、100円ショップでこんなのを見つけたんですけど、これはマグネットで後ろに両面テープがついていて、こう剥がしてペタッと貼るだけなんですね。 通のキャンバスシートでもいいんですけどロールキャンバスをあの大きいキャンバスを切って使ってる人だったらこういう余りが出てくる時ってありますよねそういったものも活用できるのでとてもエコです今日はこういう風に貼るんでこの部分だけこう切って貼っていきますこれ貼るんですけどその前にマグネットを切ります 両面テープのこの部分を剥がしてキャンバスを貼りますちょっとこういうとこきれいに切るのとあとはこの両面テープちょっとあんまり大きいのだと剥がれてきたりしますまあでもこの半分ぐらいの大きさだとテープが剥がれないでしっかりくっついていますあとはこうやってキャンバスをつけた状態で切った方が仕上がりがこういう端の仕上がりがきれいになります ここのとこが綺麗に仕上がるってことですねでこのとこもマグネットごと切っちゃうとこの裏からじゃなくてキャンバスのこの上から切った方が綺麗に切れると思いますこんな感じで2つのマグネットキャンバスができましたあとは絵を描いていきます でこんな感じで完成しましたでもう一個はこんな感じになりました今日はこれキャンバスを貼ってアクリル絵の具で描いたんですけどこのマグネットに画用紙を貼れば水彩絵の具とか色鉛筆とかまあいろんな画材で描くことができますよね簡単なんでよかったら是非作ってみてください冷蔵庫とかに貼ると楽しいと思いますまあ、冷蔵庫じゃなくてもマグネットがくっつくところに貼って楽しむことができます